kami tak dapat balik tu mak sebab dilarang mak memang yang nyuruh kau balik tu siapa tak ada kami nyuruh kau balik tu justru kami risau minta kau balik ingin aku mengebur tipu aku Mika kalau datang bawa tas kosong kalau balik tu kang habis semua itik ayam aku beras tumpu jilat tak habum kang kot bawa balik ke sana eh itu kan bukan pula bawa oleh-oleh buah sebatang ini bawaannya sama lagi ke blok bini orang tua saya juga punya orang tua tapi karena kondisi saat ini di seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 kita harus bersama-sama Pak untuk mencegah penyebaran COVID-19 Bapak bisa video call atau telepon orang tua Bapak di kampung ya Pak ya Tundalah mudiknya, jangan mudik saat ini Pak ya Tapi Pak, orang tua saya pasti tak percaya Pak Atau Pak, Bapak bisa tak tolong jelaskan dengan orang tua kami? Kami telepon ni ha, orang tua kami Iya Pak, soalnya kehadiran kami ni sangat ditantikan orang tua kami Pak Silakan telepon orang tuanya kita bantu untuk menjelaskannya. Baiklah Pak, terima kasih Pak ya saya telepon. Assalamualaikum. Ah, Waalaikumsalam. Uh, mak, ayah, kami tak dapat balik tu mak. Mak, dilarang mak. Memang yang nyuruh kau balik tu siapa? Tak ada kami nyuruh kau balik tu. Justru kami risau minta terbalik. Ingin suruh aku, mengebu tipu aku. Miko kalau datang bawa tas kosong. Kalau balik tu kang habis semua itik ayam marku beras tumpu jilat tak habu kang kot bawa balik ke sana eh. Itu kan bukan pula bawa oleh-oleh. Buah sebatang yang dia bawa ni. Sama lagi mungkin dulu aku bini.